百秋武道具店の動画ある日猿くんが散歩をしているとカエルくんが道端でうずくまってました痛いよかかとが痛いよどうしたの剣道の稽古で右足のかかとを痛めたんだよそれは大変でしたねほなまた猿くんが散歩していると今度は公園のベンチの上でカエルくんが痛そうに寝てました痛いよかかとが痛いよ どうしたの剣道の稽古で右足のかかとを痛めたんだよ。ほな。ちょっと待てさすがに2回目やないやろがいい人はせっかくかかとが痛い言うて道端で死にかけとるのに全部虫かいお前友達ちゃうかったんかええんやなほんまにええんやな俺がこのままかかとが痛くなって一生歩けんようになってもほんまにええんやなそしたら全部お前のせいやで助けてくれんかったお前が全部悪いんやもうええわもうええわこっちは出るとこ出てもええんやで なんかめっちゃ怒ってるけど大げさやん剣道やってたらみんな右足のかかと痛くなったことあるやんみんなあるよ大丈夫大丈夫ほなそれはちょっと違うよサルくんはこの声は切り返し仙人どこですかどこにいるんですかここだよ君たち木の上か今日ちょっとカッコつけてるなこの人石でも投げとけそれそれやそれや 石はいかんでしょ。血出たよ。ほんまにちょっと血出たよ。あーだ、大丈夫ですか切り返し仙人。君たちいくら子供言うてもね、やっていいことと悪いことがあるよ。こっちは仮にも仙人だからね。仙人にそんなことする人いないよ、普通。そんなことよりも先生、今日は何を教えていただけるんですか まあええか今日のお話はねさっきカエルくんが怒ってた右足のかかとが痛い件じゃえそうなんですか右足のかかとが痛くならない方法があるんですかぜひ教えてくださいわし今日頭から血が出てるから帰るわタクシーさらばじゃ2人は仲直りしました石当たったねよかったね こんにちは、百姓ブログ店の上です。うおやってますか今日はね、稽古してて、踏み込んだ時に右足のかかと、痛い人、痛めちゃう人、聞いてください。特にね、中学生、高校生、部活でやってる子多いと思うんだけど、なんで右足、かかと、痛くなるのか、そのお話やります。なんで右足のかかとが痛くなるかっていうと、これ右足の着地が悪いからなんですよ。右足の着地がかかとからいってるから。 かかとからいってるから。これは剣道の右足の着地じゃないんですよ。剣道の右足の着地っていうのは、平行。平行。床と平行。これ床ね。これ足ね。平行。こうじゃないよ。こうよ。平行で、足の裏全体で、ダーンと踏み込みます。ダーンと踏み込みます。だから、音が違うの。かかとでいった場合は、ガツ、ガツ、ガツ、ガツっていった場合。ね、こんな感じです。足の裏全体で踏み込む、踏みしめるの場合には、もう、ドン こういう右足の動きわかりますかかとだけでガツガツじゃない全体でドンこういう右足の踏み込みしますかかとから着地すると必ずかかとが痛くなりますこれはえっとね正面から見るとちょっとこうやってここ塗るねこう赤く塗ります右足の裏よしいきますよ正面から見た時にこう見えるんですよわかります 踏み込んでくるときに足の裏が見えるの。足の裏が見える。これは剣道の踏み込みじゃないんです。剣道の踏み込みは床と平行。平行。前に足出すときも足の裏見えない。初心者によくあるのが右足を前じゃなくて上に上げてしまうパターンこれは 本人は、やってる本人は、すごく飛んでる気になるんですけど、あんま良くないです。上じゃなくて、力が逃げるんでね、上じゃなくて前に出します。前に出す。繰り返します。踏み込みの右足は、上には上げない。下ろす。下ろす。下ろす。上じゃなくて前に出す。そして、足の裏が、絶対に相手から見えないように出します。それともう一つね、 えつま先が上がった踏み込みしてる人、相手から見ると足の裏が見えちゃう踏み込みをしてる人っていうのは、踏み込んだ時に、こう、ここでブレーキがかかっちゃうんですよ。体の重心のようにここにブレーキかかっちゃう。ブレーキがかかってしまうので、打った後、この抜けるのができないんだよね。ここでみんなブレーキがかかってしまう。ブレーキがかかってしまう。これは非常にもったいないです。右足の踏み込み足のイメージですけども、ここを、足の先を 前に出そうとするとこうなるんですよこうなっちゃう良くないパターンね相手から足の裏が見えるパターンねここじゃなくて昔からの教えでこの膝膝をここを相手の足の間に入れるようなイメージでこう出しますこう出しますここを出すここを出すそしてここを相手に向かっていけば足はまっすぐこう平行になってるんでそのまま下に踏み込む膝ごといって下に踏み込む 膝ごと行って下に踏み込むこういうイメージです足先ではなくて膝ごと膝ごと前に出たら足は床と水平そのまま右足を小さく足の裏全体で足の裏全体を使って床を真上から踏む床を真上から踏むバンというイメージですね いや、偉そうなこといっぱい言いましたが、僕自身、実はこの右足の踏み込み、この真上から床をドーンと踏み込むような踏み込み足ね、あんま上手くないんですよね。下手くそなんですよ。まあ、かかとが痛いってことはないんですけどね、もうあんまり思ったよりできなくて、ここが僕の課題だと思ってます。なぜなら、上手い人、上手な人って、もう右足の踏み込みがね、全然違うんですよ。これが強い。強いから、うちも強くなるんです。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 説明欄にリンク貼っておきます